Ultima Farming License-ийг худалдаж авах нь Ultima Token-ийн farming-ийг эрхлүүлэх өмнөх анхны үе шат юм. Энэхүү завраар бид Exodus крипто идэвчний тусламжтайгаар USDT TRC 20-оор хэрхэн лицензийн төлбөрийг та бүхэнд харуулах болно. Ultima Farming License-ийг худалдаж авахын тулд Ultima Farm сайтын өдөрдөх самбарт очино. Ultima Farming License хэсэгт Ultima Token-ийн farming-ийг худалдаж авах боломжтой лицензүүд харагдах болно. өөртөө тохирох лицензийг сонгоод худалдаж авахдыг товшно. Төлбөрийн арга сонгох цонх нэгдэнэ. Tata USDT TRC хорийг сонгоод хоолнуудыг чагталж нөхцөлийг зөвшөөрөөд purchase буюу худалдаж авахдыг товшно. Coin payment site нэгдэх бөгөөд илгэцэн дээр USDT TRC хорийн дүн ба тухайн дүн шилжүүлэх хэрэгтэй хэвшний хаяг харагдана тав тухтай ажиллахын тулд та дэлгэцэн дээр харагдах QR кодыг уншуулж болох бөгөөд үүний дараа таны төлбөр шийдвэрлэх гэж буй хэдвчний хаяг таны хэдвчний ап дээр шууд гарч ирэх болно. Одоо Exodus Crypto хэдвчний гар утасны апыг нээн үү. Таны даасанд USDT TRC 20-100 ба шимтгэл төлөх TRX токен байх ёстой. USDT-г сонгоод илгээх дээр төвшнө үү? Tron сүлжээг сонгоно уу? Лицензийн төлбөрийг дүнг оруулаад Enter дээр довшноо. Хаягийг шууд гаргахын тулд хэдвчний хаягийг оруулаад эсвэл QR код уншуулад Send дээр довшноо. Таны хэдвчэнд гүйлгэний шимтгэл төлөв TRX байх ёстойг анхаарна. Хаяг дүнгээ дахин шалгаад слайдерыг баруун тал руу нь буюу slide to transfer руу гүйлгэж гүйлгээгээ баталгаажуулна. Төлбөрийн мэдээлэл гарч ирэхийг хүлээнэ үү? Нэгтлэн цонхоор таны лицензийн идэвхжүүлэх төлхөөр харагдах болно. Түүнийг идэвхжүүлэхээ бүү мартаарай. Энэ бол чухал. Зөвхөн идэвхжүүлсний дараа таны фермийн мокслоод өсч тань бүтээгтүуний бүх боломжуудыг ашиглах боломжтой болно. Та хуудасаар хаасан эсвэл интернеттэй холбоотой асуудал гарсан бол санаа зовох хэрэггүй. Лицензийн төлхөөрөд эсэлт та худалдаа авалтын бүх түүхийг харах боломжтой бөгөөд тэнд activate хэмээх зэрэг төвчлөрийг давшиж Өмнө нь худалдаж авсан Ultima Farming license-ийг идэвхжүүлэх боломжтой. Баяр хүргэе. Та Ultima Token-ийн farming-ийн лицензийг худалдаж авлаа. Дараагийн алхам бол Ultima Farming Unit-ийн төлбөр хийх явдал юм.